rêvé, de prince Charmant. Mon point Charmant à 16 ans, 17 ans, rêvé de prince Charmant. see disait comment on peut le rencontrer à 16 ans avec euh, les parents qui surveillent tout le temps, avec ma grand-mère qui est aussi curieuse. Je si vous dans cet endroit où je me trouve, c'était pas ce chemin, pour une raison pour l'autre, C'est vous ça arrive tout accident, on se trouve quelque part, et c'est là qu'on va faire une belle rencontre. profiter de ce moment avec un mon charmant. Je veux vraiment, je ne vraiment, je ne devrais pas de moi dire les mots qu'il faut vous dire. Si mon prochain serait de passage, Comment le capter en un moment Quel problème, je n'y avais pas pensé. Mais il faut. Il faut essayer, je trouve un moyen à lui parler. C'est que je ne serai pas en vie. Magandang hum. Vargas. Vai of Maldi, mabahala ka que. eh. Fujiku. Acampai. Cada pôr do véu dia. A certa e pouca lá. Cada tá pôr do véu dia. Se trevei. do véu dia. comme cette verdure. Je suis plongée dans une extase. il faut voir que on est déjà dans un esprit pour accueillir, pour aimer, pour aimer. Le ciel, le ciel est d'une beauté extraordinaire. après midi quand le soleil va se coucher, ton panorama à ne pas oublier. Ce je me dis que mon prince charmant s'est arrêté là, se serait arrêté là pour admirer ce panorama à cet là Parce que tout simplement, C'est comme si on était dans un paradis terrestre. Ce n'est pas que dire. Ça existe sur terre. Eh bien, comment capter ce précieux Comment puis savoir si que vous avez Et la perte de notion de temps. On peut dire que euh, quelque chose s'est passé. La perte de notion de temps. On est resté à parler un peu plus de temps qu'on ah aurait imaginé. c'est pas simplement bonjour. Peti moun joun pou ansi pou mwen kalen vi. An wala. Jaten yon koubersasyon. An gaje. An gaje. Ben akel, moun voule koumetre la fwasyon moun pou koubers. Mè, mè an yon se kèpe chouz. Mwen pou mwen... jeter, au regard furtif pour admirer son beau corps, ses beaux muscles, de façon subtile. Et lui, de son côté, essayait de faire des petites blagues juste pour me faire sourire. <laughs> On dirait qu'il les mêmes voix éclaté de rire. C'était une ambiance à ne Est-ce que à ce moment-là, on avait parlé de sécurité C'était gaspiller nos précieux pour parler de sécurité, disant que oh, on va peut-être avoir des visites, des visites de personnes qui veulent attaquer, qui veulent vous voler. N'avez pas le temps de passer à ça quand on vous un charme. Une personne, peut-être. qui ne s'évade pas, qui n'est pas fidèle, mon regard qui vous soutient, petit corps, on s'attaque au parler du franchise, tête au encore les Et la conversation était plutôt élevée. peu de politique en passant. On, ne s'y attendait pas. Mais si on devrait dire, on ne peut pas rester beaucoup dans cet endroit. On peut isoler quand même. Et même si normalement on n'attaque pas, mais c'était quand même un peu trop de solitude. On peut avoir visite inattendue. C'est juste pour se réveiller, pour se secouer d'un certain vautourement de milieu. Comment peut-on savoir si un on avait tendance à nous proposer des choses désagréables. Pourquoi Pourquoi toutes ces choses désagréables Le pays qui ne marchait pas bien. Hein? ¿eh? Les distractions qui manquaient. Il n'y a aucun lieu qu'on pouvait se rendre se rencontrer. Plus de cinéma, hein? ¿eh? plus de club. Mè de bibliotèk. Sè dè dis. Mè si donk. An sou kontote di mou mou. Di la natyon. Sou poti kwen la natyon. Mè se ouve. Mè chè. Mè yè yè. Mè yè. grâce à ce qui doit se faire. Si on sentait une certaine connexion, comment l'échanger? Si pas Il fallait voir son regard. Vraiment beau. Il n'avait pas les yeux Il n'avait pas les Il avait les d'une beauté extraordinaire. Alors la nature est un nature est et n'importe quoi que l'on disait, on sentait que la nature lui donnait une sorte de roue de bourrade, l'accentuait. L'accentuait. Et est-ce qu'on allait dire, est-ce qu'on va dire que tout ça est très là? Parce que le temps s'est passé bien vite il fallait se dire au revoir. Il fallait se dire est-ce qu'on se rencontrera un jour Il dire quelque chose. pour dire quelque chose. Je, n'avais pas l'habitude de parler autant des choses d'amour. Voilà. Ce mot la sortie de ma bouche. Est-ce que j'allais dire t'aime, je voudrais te voir, ou bien si je ne peux pas dire je t'aime, oh, j'ai bien apprécié ta présence. Est-ce qu'il y a moyen de se rencontrer pour faire beaucoup de connaissances C'est ce qu'on nous a appris de dire. De se rencontrer pour faire beaucoup de connaissances et... Je... sais que il n'y a pas moyen. il n'y a aucun moyen de se Eh bien, ce qu'il fallait se dire, le temps, le temps, le temps se presse, c'est que nous devons échanger les emails, échanger les adresses, échanger les téléphones et en même temps, vous me dit de que ne m'appelez pas au téléphone. Bien sûr, vous devez savoir mon téléphone, mais ne m'appelez pas. Vous allez tomber sur ma forêt <laughs> Je ne pas ça. Je ne pas ça. Elle tout gâcher. Elle veut tout gâcher. Ça laisse une complicité Pour se faire. La complicité pour se faire. Ce qu'il fallait refaire cette rencontre, où est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je peux pas toujours être dans cette nature. C'est ce qu'il fallait écrire dans cette missive où se ferait la prochaine rencontre. Et pour, il faut aller dans un café quelque part, à la bibliothèque pour faire, pour écrire les images. Et c'était pas facile. on a un intermédiaire une amie. On ne sortait pas souvent. On pouvait aller, mais on ne veut pas. On ne veut personne, on ne veut, on veut pas que personne se mêle aux affaires. Donc on charme. Je parle de un charme. Qu'est-ce que va passer? Qu'est-ce que va se faire? et la bah, correspondance va se faire. Mais aller comme ça, sans un baiser, sans une petite caresse, hein? l'interaction se faisait beaucoup plus que je pensais. On peu peut pas. Ah, Allez, si nous avons quelque chose à nous, je pense que les esprits se correspondent. si donc, euh, je tiens la main. La main parle beaucoup. Hein. tenir la main, on peut dire des choses que les paroles ne peuvent pas exprimer. Soutenir tenir la main. Se tenir la main. On se tient la main. On est complice. On est qui Se tenir la main. Se le regard. Se la main. Se le regard. pour dire au revoir. Et se faire une embrassade Beaucoup de choses se sont passées. Que l'on sent. Que l'on sent. Mais il faut continuer la connaissance. On doit savoir les parents, na educação, nossa avó do santo. Se não para começar, que foi a liberdade, e futsila, futsila, menina, chorando, vendo o continente, se sabe da pele. savoir si ça vaut la peine de faire certaines connaissances en profondeur. et Ainsi, la question à poser, vous venez de quelle famille Vous la poser tout de suite à jamais. Vous venez de quelle famille Quelles études allez vous faire? kele vote meti ou deklare ou nan yon prezante vw e yi lwa sou prezante li men e kon sa pou e evalue si men déception. Pas de déception. Pas de déception. Est-ce qu'on va considérer les chevaux éduqués ou pas éduqués Il y a des... Il y a des choses qui peuvent se corriger. Éducation, instruction, toujours aller à l'école pour continuer. Pour faire plaisir au prochain Et ça va se corriger. Pour passé, on a veille. qui marche. Les jeunes beaucoup d'avenir. On était dans une époque où les jeunes avaient d'avenir. Beaucoup d'avenir. Si on étudiait. Ainsi, les bonnes questions devraient être posées bien vite. Vite, vite. continuer deals. La bonne question devrait être posée très vite. Et le lieu de rencontre prochain n'est pas encore certain. Puisque nous vivons dans un pays, on ne peut pas dire. À cette époque-là, il n'y avait pas de, de problème S'imajinè, an te pa osi a li dan jen an doa. S'an mwen, lese a pou li dan jen doa. Pou yon ton. E pou yon wè ton mè, n'ete pa rive a e jisou la. Mwen. possible, possible une possibilité d'avoir le deal. Et avec le Wix, comme vous connaissez à cette époque, le de le voir les parents qui ne comprennent pas, voir des parents mais content. C'était le seul, le seul moyen de s'en sortir. Il fallait affronter. Il fallait affronter le mal. Vous voulez perdre votre prochain Vous Voulez-vous perdre votre prochain Vous Voulez-vous perdre votre prochain Il faut affronter, il faut prendre le risque de parler à vos parents hein? de leur dire ce que vous ressentez, de leur dire pourquoi vous voulez cette personne. Et euh, qu'est-ce que vous avez en tête pour rattraper le temps perdu, de possible une union qui dit, Parce que il a vraiment un bon ça ne suffit pas. J'ai dû avoir un beau sourire, ça ne suffit pas. Vivons dans un pays réalistique Nous vivons dans un pays où de être préparé pour combattre Les vicissitudes de la vie. Il faut se préparer. Ainsi donc, après avoir affronté les parents, on a la possibilité de voir la personne chez soi. au moins une conversation peut toujours se faire pour mieux se connaître. Pour mieux se connaître. Mieux se connaître pour ne pas se tromper. Mieux se connaître. Et aller dans les bois. Euh, les parents n'apprécient pas continue. Il y a du danger. Dans celui-là, il faut être toujours accompagné en groupe si on va en excursion. a aller tout seul, Il est vrai, on aurait préféré les filles me voient à la maison. Avec l'argent, tout peut, tout peut s'arranger. C'est dommage que nos jeunes dans ce pays où tout se ferme, toutes les portes se ferment. Nos jeunes n'ont plus occasion de de rencontrer, de faire des rencontres, dobovuk choisi le prochain mot.